l'impero del male, il patto di Varsavia, il cosiddetto campo socialista, eccetera, eccetera, che come dire altera l'equilibrio che ci sarebbe invece in una società veramente democratica, veramente capitalista con libero mercato. Da diversi anni questa società ce l'abbiamo in cui eh, non ci sono eh, animali, anomalie neanche parziali di come è il capitalismo a livello globale e questa società non ha assolutamente risolto niente, anzi ha moltiplicato i fattori di barbarie che già c'erano e ha approfondito una crisi eh, che non era riuscita a superare precedentemente, come accennava Matteo, la, la crisi della caduta del profitto che i capitalisti hanno generalmente è una cosa che non è stata superata anche se dicono eh, ci sono le ripresine a dieci anni dalla crisi del 2007-2008. La crisi vera che hanno i capitalisti che non hanno risolto è quella che gli diminuiscono i profitti e il profitto è l'input che fa muovere questa società, non bisogna puntare ma il profitto del capitalista che moltiplicare il suo capitale. Di fronte a questa cosa qui, appunto, la questione non è semplicemente eh, di dire agli operai, eh sì, dovremmo avere noi le chiavi della fabbrica, quello è l'elemento base. Eh, il discorso che appunto andrebbe approfondito, e qui taglio perché quello si approfondisce in altre sedi, è che eh, raggiungendo il ragionamento che ci vuole una strategia rivoluzionaria e quindi un, un passaggio, come dire, non consensuale del potere tra la borghesia e la classe lavoratrice, come dire, evolve da questa considerazione tutta una cultura politica, tutto un metodo, tutta un'organizzazione diversa e eh, una, un modo di affrontare le battaglie, una serie di tattiche, una serie di mentalità rispetto a come gestire la lotta di classe propria, nel proprio posto di lavoro, nella propria nazione e internazionalmente che è divergente da quello riformista, non è un'alternativa tra due cugini che più o meno dicono la stessa cosa. Sono due strategie divergenti che eh, prospettano due percorsi divergenti e che non hanno eh, punti, di, una volta chiarito questo fondamento, non hanno più punti di contatto e anzi ah, crea una dialettica fra di loro ma su piani completamente differenti. Ed è proprio questa dinamica qui, partendo dalla condizione anche dei posti di lavoro, analizzando come si evolve il capitale analizzando come si evolve la dialettica tra i lavoratori e i borghesi anche con lo sviluppo tecnologico, e il work class manufacturing, questa nuova forma di capitalismo che cerca di imporsi, riusciamo a fare poi in maniera più scientifica e seria un discorso su come attualizzare oggi una strategia rivoluzionaria per i lavoratori e per la sinistra in Italia.